Дядь, дядь, лови. Поймал? Я, я испугался, второе летит что-то. Кунг-фу знаешь. Ребенок. Спасибо. Я рад был помочь, рад вам. Смотри, что у меня. А -а -а. Что-то ты самое, что-то не то умеешь. Я его загипнотизировал. Тебе мой зомби. Забивай, забивай! Где, где мой кинжант династии? Что там интересно? Я, его потерял. Там, короче, чего? Только последний будет. Сейчас останется тут жить. Блин, стамина. Дальше не достанут. Достанут. <laughs> Достали. Please. Траст мне it's not a Ладно. Не буду вам мешать. Ага. Зашел, а в углу два зомби стоят, друг на друга смотрят. У них любовь, походу. Нахуй проблемы. Ну-ка, погоди, погоди. Щедрее. Я сзади. Канистра выпила. Nice work, канистра, nice work. Все нельзя. Да, блин, я похоже застрял. А, с ними проблема тут такая есть, когда ты, ты бегун. Прикольно, прикольно. А, ну как странно с Фродом Что-то пошло не так. Она по воздуху. Да, их вроде можно выбросить. Да. Они с этим проводом как странно взаимодействуют. И тут даже там всего двое было. Лол, что? Вот это баг. Такого еще не видел. <laughs> Космический летон. <laughs> Ладно. Надеюсь, ты записал. Я не знаю, где ты едешь. А он умер уже. Я умер уже, а. забей. Там... Что <laughs> это? Ловушка. Что-то тебя распидорасил, блядь. Я с фубаром пил, всю стамину потратил летом зажал. Понимаешь, эта машина еще у меня перед носом прям упала. Сука, она еще раз упадет. Я не знаю. Так, ну, Что-то мне страшно. Стой, кусок говна нас Таблетки держи. У меня тоже пилсы есть. That's two max. Ой, еще одна. <laughs> Тут, короче, пробегать их надо. Я не знаю, что с ними делать надо. А, просто пробегай. Вроде бы в ту сторону идти. Сука. А? урон несла. Пиздец место. У меня кровотечение. Где? Сука. А, бинты у меня были. Я не смогу вернуться. А беги, просто беги. Я а не, она, по идее, не успеет упасть. Ну, все, тогда. Хорошо сыграно. <laughs> Можно я пройду, да? Спасибо. А, вот топак. Вот аптечка. Зомби блок. Только не в жопу. А, там это, бинты. Там бинты. Где, где, где, Под факелом. Факелом. С другой стороны. Вот, с другой стороны, там аптечка. Там и бинты есть справа. Да я не успею. <laughs> Походу это конец был. Да. Не, ну эти машины, господи, <laughs> одно пробежав, вторая.